ребят, посмотрите, в каком чудесном месте мы находимся. Это озеро Чапала в Гвадалахаре. И сегодня мы будем пробовать различные водные активности. Yeah. Смотри, у нас есть э, ватрушка, у нас есть водные лыжи, у нас есть вейксерф и вейкбординг. Леш, ну какие у тебя ожидания? Что тебе больше всего хочется попробовать? Все, текилу, Лёш. все. А? Я хочу, знаешь, вот этим всем обвеситься, чтобы если упал, то во время падения сразу уходил на другую активность все решит слепой жребий. Что, ребят, давайте попробуем. Вот я перемешал, смотрите, у нас а, есть вот такие таблички. Если честно, я ничего из этого не пробовал, поэтому я весь день молюсь Посейдону, чтобы он меня не забрал. Жень, вот, вытащи мне. Вот это мне вытащи. Это, это кому? <laughs> Вот это мне, Леша. Давай. Ну, Пожалуйста. Матрушка! Ребят, обожаю, обожаю водные лыжи. Я же не стану на них никогда в <laughs> жизни. Я проткну себе лицо, мне кажется, вот так лыжами просто. Давай, может, поменяемся? Давай поменяемся. Потому блин, мне 4 года. Ну, <laughs> а у меня водные лыжи. В конце мы все вместе прокатимся на банане, как в Сочи в 2006 А, да, в конце, да, да, точно ждет огромный такой банан. В общем, э, Леша готовится. Лех, тебе дали сигнальную ракету? Если что-то не так, застрелись просто ею. Блин, вот Леша похож реально на вот на Киану Ривза из фильма «На гребне волны». Только С толстый, кучерявый и другой вообще <laughs> человек. С некоторым количеством отличий. Первый раз стою, в общем, на этой доске. Не знаю, даже правильно я его делал или нет. Леш, я уверен, это твой максимум. Лехе получится? Ну, блин, Леха довольно... Э... Архаичный. Интересный. З веселый. Толстый. И толстый, да. Толстый. <laughs> Давай, Леша, удачи, мы с тобой! Вива ля Мексика! Чемпион, Леха, красава! Давай, давай, давай, давай! Почти, почти! Почти, красавчик! Лех, над тобой уже кружат кондоры. Все, все, почти, почти, почти. Он ударился от столб. Там столб. Ну что, прошли уже сутки, и Леха все никак не может встать. Может быть, мне, короче, просто ходить с доской, Но моему смотрю себе немного эффект. Довольный. Солнце любит тебя, а вода нет. Ребят, в общем, сейчас э, очередь Саши, посмотрим, как он станет на вейксер. Почему я второй? И мы определяем по волосатости ног, короче, следующего. Я ни разу не катался, поэтому Давай, как Сань, хотите, как Сань. хотите. Короче, все плохо, очень сильно, вода холодная и у меня не будет креплений для ног, как у большого, вы понимаете? Есть хотя бы гвозди, я чуть-чуть, чтобы... Это будет худшее, что видела Мексика вообще. Ваш отправляется в превосходное путешествие в мир вейкбординга. Окей. Ребят, ну что сказать, как бы это спорт не для всех, не для Леши и не для Саши. О, как сильно! Саша. Ребята, это все очень плохо, если честно. Сань, вот сейчас будет успех, я тебе, я тебе кричу. Так. Саня, давай! О! Саня, почти! Саня, красава! Господи, стыдуха-то какая. Короче, еще ни у кого не получилось ничего. Я тоже встаю на лыжи впервые. Ребят, смотрим. Интересно. Санек, давай! Саня сейчас пробует в первый раз в жизни кататься на водных лыжах. Э, сейчас только что была первая попытка. Она, разумеется, была неудачной, несмотря на его уверенные глаза. Может, тебе палки дать? Саня, ты смазал их, надо же было смазать. Вы же видели все эти ролики вообще, где человек, просто лыжи остаются на пирсе, а человек улетает за, за катером вообще. Давай, давай, давай. Сань, чё, как это было? Чувствуешь тоже что-нибудь и мы большого? Да, но ну сложно на лыжах это делать. Вообще, у меня просто расходятся ноги, я не понимаю вообще механику, как это делать на лыжах. Самое же главное, это веселье. Главное в процессе, Жень. Ведь было же весело, нет. Поэтому сейчас мы будем играть в шашки. Играть в шашки голыми, ну типа, просто, чтобы процесс был веселый. Ну что, Жень, удачи тебе. Давай, Жендос. Спасибо, ребят, спасибо. Сделай все, что надо. Хоть ты будь мужчиной. Вперед. Но ну, на самом деле, я так смеялся, тут хохотал, ватрушка, ватрушка, будет весело. Сейчас я ее увидел, она выглядит очень экстремально, поэтому я начинаю немножечко сыковать. Вперед! Окей, okay, not so fast, please. Thank you, so as fast as you can. Yeah. слышите эти крики женские? Это вот как раз Женя Калинкин. Да, если что, вот этот вот э, бессмысленный ор, он всегда вытаскивает наше шоу, ребят, вы же понимаете. Сейчас будет не доллар. Женя, мы Женя. упали, когда встали, а он упал сидя вообще. Тебя очень сильно поменяло, Жень. Как дела? Ватру, ватрушка оказалась не такой уж и легкой, да? Ты выпал из нее, да? Да. Почему? А перевернулась. Я ехал, орал типа. Стоп! там, а они думали, что я кричу, типа, е е Ну что, ты вообще скажи, ощущение это как? Ты единственный, у кого получилось. Это круто. Ну вот. Серьезно, это жесть. Ребят, мы попробовали разные активности, у кого-то получилось, у кого-то не получилось. В итоге мы поняли, что лучше клево проводить время вчетвером и кататься на чем-то типа ватрушки, на банане. Погнали, главное в процессе. Так, так, так. Пока ребята чилят на пляже, я решил приготовить им коктейли. Себе я уже сделал. И, в общем, сейчас буду делать для ребят. Коктейль называется «Полому». Он делается из трех простых ингредиентов. Грейпфрутовый сок, газированная вода и, конечно же, текила альмека. Я украшаю стакан солью. Добавляю немножко льда в стакан. Короче, я положил в стакан лед и сейчас добавлю грейпфрутовый сок. Немножко газировки. И, конечно же, наша любимая текилка Алимека. Добавим пацанам немножко лайма, чтобы они заценили, что я старался. Ну и, конечно, надо размешать то, что у меня получилось. Я отличный бармен. Пацаны! Ребят, мы провели сегодня здесь весь день, это было очень круто, а сейчас мы наблюдаем просто потрясающий красивый закат. У меня болит все тело. Я падал я ни разу в жизни не падал со всех аттракционов за день вообще. Я ушел, не попрощавшись с банана. Я не смог встать на доску. Самое прикольное за этот день, это то, что мы сейчас стоим, наблюдаем э, закат. Мы приготовили коктейли сами, пьем. Вообще круто проводим время, чилим, в общем. Давайте, ребята, я думаю, стоит выпить за то, что мы круто провели время в Мексике. Спасибо вам за то, что вы следили за нашими приключениями. И это за вас, ребят. Спасибо, что были с нами. Вперед! Whoa! <laughs>